see what it's all about. I don't be fronting and still acting with me. It's just all real. It's your boy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी तुझ में डर है I can sense it Left you bloody just immenses Fuck around till you come to your senses My future or to past tenses La jawab you do not have the answers Tum jaise Afghanistan mein Americans एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध आस्तीन ke saap ko pila rahe Who the fuck told you I was offended Main to chill aur ye beats pe chilla rahe fucking visionary बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा पुसी तेरे ख्वाबों में चिचड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी ऐसा सूखा ना रहे किसी अरे गहरे को कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर हैं जो कहानी में ही ना रहे आई टी यू एस की टोपी उसके सर पे ना रहे हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लोने सुने मेरे गाने करे उसकी स्क्रूट नहीं आई स्क्रूट अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ूं अपने आप से कॉल देर win win count down start तेरा करियर के दिन गिन मैं कहने के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम तेरो फक विद यू जैसे तुझे एस तेरी कोई वेव नहीं है बेटा you're an M P three pull up on you like agency. Sit down, cause the thing gets bumpy. देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राड़ा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंट डाउन कल तक पंचर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्राम मॉडल्स मांगती हैं शाउट आउट डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के bow down I'm the king of the whole shit आऊं जाऊं round town with a dope check करते थे यूं यूं अब नहीं वो बोलते करता रहे ग्राउंड पाउंड बचते हैं चौक पे दम लगा आऊं साउंड तभी तो भी टॉक्सिक बेबी तेरी toxic hick with a hick give me a blast on that sticky की की सस्ते की सिचुएशन तो ये खबरी है बक जो छाप रियल बात दबरी है it's a joke to them hip hop pick राय फेम हीरा पर वो क्लाउड पड़ी लकड़ी है निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हमें भी कुछ शक नहीं है प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है होंगे आर पार यू नो हुई लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठकनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तुम जेपड़ी में bitch I am done taking shots देना फक नहीं है ये जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइंड अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया हेड उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फिजिकल जब हसल हसल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौटे जो मुझ तक पहुंचाते मीम पेज सीन डैट लाले मेरा सीन डैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक पेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का been back Pull up on you like agency. Sit down cause the thing gets bumpy. देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी If a motherfucker tryna get funky तुझ में डर है I can sense it साड़ी बैठक जो वैग boys cancel Left you bloody just immenses Left you motherfucking anxious what we do. It's on big screen like everybody can see what it's all about. I don't be fronting and still acting with me. It's just all real. It's your boy Yeah yeah Yeah yeah Pull up on you like agency देता असरात मनफी तुझ में डर है I can sense it Left you bloody just immenses Fuck around till you come to your senses मैं फ्यूचर और तू पास टेंसेस लाजवाब you do not have the answers तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकन एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका रब लैब क्या हुक्म है मेरे आका गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर इधर दिन दिहाड़े हो जाता है चाका वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे दूध के सांप को पिला रहे Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे फकिंग विजनरी बेटा मुझे विजन आ रहे मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे युवा पुसी तेरे ख्वाबों में चिचड़े आ रहे मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुंह चढ़ा रहे इनके मुंह में दे दोने वाला कोई भूखा ना रहे गला किसी प्यासे पुसी इसका सूखा ना रहे किसी अरे गहरे को कोई गलत फहमी ना रहे ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे आई टी यू एस की टोपी उसके सर पर ना रहे हम गहराई है और ये मैं है सिर्फ किनारे हम गहराई है बेटा कोई दस साल से मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ हाथ से आज से मेरे में गुरूर नहीं लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड भी रैप गेम का आतिफ लेट पहुंचे शूट पे लोड़े सुने मेरे गाने करे उसकी स्क्रूटनी आई स्क्रू अकेले तेरे हुड में हाई नाज है ये सारे आएंगे ना झुंड में मैं लड़ूं अपने आप से कॉल देर win win count down start तेरा करियर के दिन गिन मैं कहने के रेन ऑन यू लोखंड वाला रिम जिम मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम दे नो फक विद यू जैसे तुझे एसटीडी तेरी कोई वेव नहीं है बेटा you are an MP3 pull up on you like agency sit down cuz the thing gets bumpy देता असरात तो मनफी If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like agency छुप जा कोई शक छोटे कम सी देता असरात तो मनफी Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राड़ा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त कम वक्त लगा तेरा काउंटडाउन कल तक बंजर पड़ा था ये साउंड क्लाउड आजकल ग्रैम मॉडल्स मांगती है शाउट आउट Doubt routing के दिए इन्हें मोड़ के Bow down, I'm the king of the whole shit आऊं जाऊं round town with the dope chick करते थे याऊं याऊं अब नहीं वो बोलते करता रहे ground pound बचते हैं चौक पे दम लगा ounce ounce तभी तो भी toxic baby तेरी toxic hick with a hickey give me a blast on that sticky icky icky सस्ते की situation तो ये खबरी है बक जो छाप रियल बात दबरी है it's a joke to them hip hop pick it right fame हीरा पर वो cloud बड़ी लकड़ी है निभाया जो फर्ज हमने वो तेरा हक नहीं है फैंस को यकीन हम में भी कुछ शक नहीं है प्यार गैसोलीन आग तो फिर लगनी है होंगे यार पार यू नो ये लौंडे खतरी है मेरा काम मारने का तूने यानी ठकनी है लौंडे मेरे भंग वाला ग्लास तेरे यखनी है अपने को ढंग ना लिहाज तो मुझे पड़ी में bitch I am done taking shots देना फक नहीं है yeah. जो वो खड़े इशारे पे मैं रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ हम जो चले सहारे ना थे लेफ्ट राइट तुम सो रहे थे सारे बने वो माइंड अब खास कुछ ना बोले आगे किसी के बस घास फूके बॉय तेरा इजी है अब नया है उसी के क्या है फीसेबल अब जो मांगे चौड़े में वो सोची ना थी फीसे कल जब हसल असल भूले कैसे पीते कल मैं डबल ट्रबल मुझे ना तू रीजन दे दरअसल हम सो बिजी मेरा सीन देख शॉट्स लेते लौटे जो मुझ तक पहुंचाते मीन पेज सीन डैट लाले मेरा सीन डैट लीन बैक छोटे शबल लीन बैक बेड़ो एक से खेले पूरी टीम टैग तुझसे ज्यादा मशहूर हाई जोन का been back Pull up on you like a Gen Z. Sit down cause the thing gets bumpy. देता असरात मनफी If a motherfucker gets too comfy pull up on you like agency जो बचा कोई शक छोटे कम सी देता असरात मनफी If a motherfucker tryna get funky तुझ में डर है आई कैन सेंस इट साडी बैठक च वैक boys cancel left you bloody जैसे मेंसेस Left you motherfucking anxious Wait, wait, wait. Nothing at you look around. रिजा से ही हो मज़ा तो अटके था जुल के पढ़ा ना नंबर फोर हैकर हैकर हटो ये नया hacker number four hacker hacker